今を生きとこ今田今をはい皆さんこんにちは今田今尾です今日は、えー、今尾が使っているサイクルコンピューターこちらの和風から出ているエレメントボルトを、えー、紹介しようと思いますということでこちらのね和風のサイクルコンピューターなんですが、まあ、和風自体は、まあ、アメリカの えー、フィットネス企業だったかななんかフィットネスアプリとか作ってるような、まあ、会社で、まあ、そこでね、まあ、サイクルコンピューターを作って、あの、チームスカイとかにもね、提供してたりします。で、実際に、えー、この和風ボルトを使って、まあ、大体1年3ヶ月ぐらい経つのかな経つんですけど、あのー、メディアとかがね、取り上げる前に、まあ、ちょっとラファのパーティーとかで、こう、発表会があって、 、まあ、そこでちょっとこの和風の方と仲良くなって、まあ、ちょっとね早めに購入させてもらってこういろいろね1年間使ってみましたで、まあ、結構あのこれを買った当初ぐらいから動画で紹介してくださいとか言われてたんですけどなかなかね、まあ、機能が多いっていうのとどんな感じで伝えたら皆さんに伝わる伝わるんだろうとか思ってまあずっと考えてました で、まあ、1年間まあ実際使用してみて、えー、やっぱりね、こう、悪い部分もあるので、まあ、その、いい部分とこう悪い部分をね、こう、一気に両方紹介できたらなと思います。はい、それでは、えー、和風エレメントボルトの、えー、いい部分と性能について紹介していきます。1、えー、初心者でも設定が簡単です。2、iPhone、Android に対応してます。3、 他社製品のセンサーでも反応します4白黒画面なんですが、えバックライト機能もついていて見やすいです、まあ、こんな感じです5操作性も簡単です、まあ、ボタンが3つしかついてないので、まあ、次のページに行くとか決めるとか、ま日本語で対応しているので、はい、いいえで答えたりすれば、えー、簡単に使えます。6 えー、こちらのね、画面の表示のカスタムが簡単できます。まあ、シャドウとか速度とか、まあ、その標高とか、獲得標高とか心拍とか、そのスマホ1つでね、必要な項目、まあ、減らしたり、まあ、追加したりすることができます。で、まあ、順番とかもね、自分でこう変えられるので、簡単です。7つ目、えー、全体的にコンパクトで可愛い作りになってます。 そして、まあ、空力学に基づいた形状になってます。まあ、スマホと比べるとこんな感じですね。結構 GPS サイコンって大きいのが今あの主流になってるので、まあ、それに比べたらだいぶコンパクトです。8つ目、えー、こちら、えー、サイコンなんですが、えサイコン上で着信とか E メール、えー、SNS の、あの着信などの確認もできます。9つ、 お友達とかね、家族、まあ、恋人、まあ、奥さんなどに、旦那さんでもいいですし、自分の居場所を伝えることができます。安否確認ができます。10、和風の再婚同士だったら、お互いの場所のね、確認ができます。今、相手が前に走ってるのかな、後ろにいるのかなっていうのが、まあ、スマホでも表示されるので、確認することができます。11、ストラバとの連携も簡単です。 あのライドデータを、まあ、こちらの和風の方で登録しておけばあの家に帰ってからねストラバとつないでも自動転送されますし、まあ、ライドしてる時 Bluetooth つなぎっぱなしでもまあこれ終了後にはデータが飛ぶようになってます。 まあ、電池、スマホの電池を抑えるんだったら、まあ、Bluetooth 繋がない状態で、まあ、家帰ってきてから、まあ、ストラバにデータ入れるとかっていうの方が、まあ、自分的にはいいのかなと思います。あんまりデータが消えたってことがないです。12、えー、ルートを入れるのがとっても簡単です。えー、スマホからも PC からも入れることができます。なのでね、電車で移動してる最中にこう、ルートを、まあ、決めて、転送して入れるということもできます。 13、ルート案内をしてくれます。リルート機能はないんですが、あの、このスマホでもね、あの、スマホでルート決めて、で、あと、こっちで案内してくれます。光と音でね、こっち曲がってくださいとか、あと、右ですよ、左ですよっていうのがちゃんと出ます。14、ルートを外れた場合、 えー、LED のライトが赤く光って音も鳴って知らせてくれます。今道が外れてるよっていう感じっていうのが分かります。15、まあ、先ほどから言ってるんですけど、ナビゲーション機能があります。はい。まあ、簡易的なものになりますが、まあそれでもね、あの右とか左とか、あと、まあ、マップ上でも、こう黒い線になってこう、右に曲がるよとかって、左に曲がるよっていうのがね、ちゃんとマップで出ます。10、 16、えー、海外のマップも入れられます。まあ、日本だけじゃなくて、ね、結構世界中の地図も、えー、すぐスマホでダウンロードすることができます。18、えー、和風のローラーと、まあ、和風のサイコンを連動させることによって、まあ、ここあの走ったデータをローラーに伝えて、まあ、シャドウの再現とかっていうのをしてくれます。なので、あの 和風の固定ローラーと、まあ、サイコンがあれば、その、ズイフトみたいなマシンがなくても、まあ、連動させて、そのトレーニングすることができます。19! えっ、ー、と、これちょっと19は読まないとあれなんですけど、電動変速機能との連動っていうのができまして、まあ、フロントとかリアがどのギアに入ってるかとか、えー、番号を使用して、え感覚的に、え表示してくれます。また、この、まあ、DI2 とか、えー、ETAP とか、 の電池残量とかも表示してくれます。10、えー、筋酸素センサーと連動っていうのができて、まあ、そのヘモグロビンの総量とか、その筋肉酸素量のセンサーをつけてると、それにも対応してくれます。はい。ということで、えー、和風エレメントボルトの、まあ、いい部分と機能性についてお話ししたんですが、まあ、使っていてね、不便だったなとか、ちょっと改善してほしいなっていう点もあるので、 えー、お話ししようと思います。1つ目、えー、ナビゲーション機能はあるんですが、リルート機能はありません。まあ、リルート機能っていうのは、道を外れた場合、まあ、新しい道をね、こう記してくれて、まあ、ゴールまでこうルート引いてくれるんですが、まあ、そういう機能はないので、まあ、来た道、戻るか、まあ、その先の合流地点で、そのルート通りの道に出ないと、その、ちゃんとした、あの、ナビゲーションはしてくれません。なので、 エラー状態でずっとね、赤いランプとこう音が鳴ってる状態になるので、まあ、その辺は、あの、もうちょっとね、高い、あの、サイコン買わないとついてないよっていうのと、えー、二つ目は、まあ、都市部の、都市部でこれを使うと、結構、あの、裏ルート、裏道ばっかり行くので、逆に、まあ、危ないのかなと思いました。 確かに、まあ、最短コースにはなるんですが、家からま8キロぐらいの場所を目指したんですけど、もう裏路地ばっかりで、本当にね、走っていて危ないなと思いました。逆にね、まあ、もう大通り出ちゃった方がいいじゃんっていう場合もあると思うので、まあ、その辺がね、あの、改善すればもっといいのかなと思います。えー、3つ目。ちょいちょい日本語は変です。あの、アプリケーションもそうなんですが、まあ、こっちのサイコンもそうなんですが、 この、まあ、文字がちょっとね、かぶってるとこわかるかな。これが見づらかったり、まあ、アプリの方の日本語が変だっていうのもあるんですけど、まあ、これは個人差があると思います。まあ、自分の場合はあんま気にならないんですけど、やっぱ和風使ってるお友達とかは、まあ、その辺が気になるよっていうふうに言ってたので、まあ、その辺もね、おいおいなんか改善されたらありがたい、ありがたいなと思います。で、えー、まあ、いい点と悪い点をお話ししたんですが、 まあ、これからね、この和風のサイコン買いたいなと思ってる人もいると思うので、まあ、お話しするんですけど、まあ、和風ボルトと、まあ、エレメントっていう、まあ、2種類あります。エレメントっていうのがまあ大きい。で、ボルトっていうのはまあちっちゃいやつなんですが、個人的にはボルトがおすすめです。あの、液晶が綺麗だったのと、まあ、夜間帯はボルトの方が見やすかったです。ただ、 まあ、これも個人差があると思うので、まあ、エレメントの方がね、画面が大きくて見やすいからそっちがいいっていう人もいるので、まあ、あくまでも個人的には、あの、ボルトの方が使っていて、使いやすかったなと、っていう感想です。はい。で、ちなみに、あの、ウィーグルから、えー、限定カラーの今、レッドとイエローが出てるので、まあ、自分の車体と合わせたいとか、あの、ノーマルの和風サイコンじゃないの欲しいっていう人は、まあ、今が、あのー、買いかなと思います。はい。 で、バッテリー時間は、まあ、この間、100キロ走って、えー、っと、30%ぐらい残り、残ってたので、だいたい12時間から15時間ぐらい持つって言われてるんですけど、まあ、どうなんですかね。ずっと Bluetooth と GPS つきっぱなしだと、あの、減りが早いと思います。まあ、それでも、まあ、100キロは全然持ったので、まあ、それをね、目安にしてもらえたらなと思います。はい。 ということで、まあ、この動画がね、なんかの参考になったよとか、和風のの最高についてちょっとでも分かったよっていう方は、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。以上、今王でした。バイバイ。チャチャチャチャチャチャンネル登録してね。